नमस्कार दोस्तों welcome back to the motor टॉशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं आई टेन न्यूज़ के ओनरशिप रिव्यू के बारे में आप सबसे शेयर करेंगे इस गाड़ी का एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जो ओनर का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे तो मेरे साथ है रजत जी जो कि इस गाड़ी के ओनर है और first of all Rajat thank you so much for coming on our channel thank you तो रजत ये बताइए कि न्यूज़ का कौन सा वेरियंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा तो ये गाड़ी नियोस का स्पोर्ट्स वर्जन है grand i ten Nios sports version ये मेरे को ऑन रोड पड़ी सात लाख पच्चीस हज़ार रुपये की हम्म। जो मेरे पास पुरानी गाड़ी थी वो मैंने योन की थी वो 2012 मॉडल थी हम्म, हम्म। वो मैंने दो लाख में सेल कर दी तो मेरे को नेट मेरे को ये गाड़ी मिल गई पाँच लाख पच्चीस हज़ार में रुपये में तो ये गाड़ी अच्छा एक तो इसका एस्टा वर्जन भी आता है जो इससे भी टॉप है बट प्रॉब्लम ये है कि अपर वर्जन में रेट डिफरेंस ज़्यादा है फीचर हम्म। डिफरेंस कम है क्योंकि सिर्फ इसमें इसमें डिफरेंस कितना है एक तो स्टार्ट पुश बटन है हम्म। और एक प्रोजेक्टर लैम्प दे देंगे हम्म। और बैक मिरर पे वाइपर दे देंगे ये तीन ती, तीन चीज़ें थी और इसमें डिफरेंस था एक लाख का तो मोस्ट मतलब प्रायोरिटी मेरी यही रही कि मैं इस गाड़ी के साथ ही जाऊँ ओके तो अपर वेरिएंट के बजाय ये वेरिएंट खरीदने का ये आपका वो कारण था कि उस पर प्राइसेस ज़्यादा थे और फीचर्स ज़्यादा इतने मतलब नहीं, नहीं थे एक तो स्टार्ट पुश बटन हो गया बैक हम्म। मिरर पे वाइपर हो गया और हम्म। एक प्रोजेक्टर लैम्प बस ये तीन चीज़ें थी और उसमें एक लाख रुपए का डिफरेंस था तो मुझे वो जायज़ नहीं लगा हम्म, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स वर्जन लिया ओके तो जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे प्लान कर रहे थे तो आपने बाकी गाड़ियाँ भी इस प्राइस रेंज में कंपैरिजन की होगी सोचा होगा सेंट्रो देखी थी उसका लुक अच्छा नहीं लगा ओरा हम्म। भी देखी थी क्योंकि दिसंबर मंथ में उस पर भी डिस्काउंट था हम्म। उसका भी लुक अच्छा नहीं लगा इसके मुकाबले आई हम्म। ट्वेंटी थोड़ी महंगी थी फिर फीचर में जितना बजट होता है एक नॉर्मल आदमी का उस हिसाब से तो ये मेरे को बेस्ट लगी इसमें तो आपने कोई मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी ट्राई की थी स्विफ्ट बलिनो या कोई और गाड़ी ये ये ट्राई तो की थी पर इनका रेटिंग स्टार सेफ्टी के रीजंस में बहुत मतलब कम था और इनकी बॉडी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है इनकी body okay test drive comparison किया था किसी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था हाँ, एक तो बेलेनो का ही लिया था एक डिज़ायर का भी लिया था और एक इसका भी लिया था और एक सेंटर का भी लिया था तो चारों का ये बेस्ट लगा हम्म। और ये बेस्ट ले ली दिसंबर के मंथ में ही डिजाइन में सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी डिजाइन में यही लगी सेंट्रो का नया वर्जन भी आया हम्म।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 और बाकी माइलेज के लिए तो ये बढ़िया है एकदम एक नंबर गाड़ी है ये और इंटीरियर्स की बात करें आपको इस सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में किसी और गाड़ी के इंटीरियर पसंद आए जितने इसके आए इंटीरियर में जो ये विंडो स्क्रीन है ये इसकी बहुत अच्छी लगी मतलब ये काफ़ी साइज भी इसका विजिबल है सेंट्रो का भी देखा था मैंने बाकी बेलेनो वगैरह में उनके टॉप वर्जन फिर रेट ज़्यादा हाई हो जाता है फिर स्क्रीन हम्म। नहीं मिलती जिसमें इस टाइप में तो बजट और screen wise interior wise best गाड़ी यही लगी झटके वगैरह ऐसा तो नहीं लगता कि ज़्यादा महसूस होता है सस्पेंशन सिस्टम तो उतना बढ़िया नहीं है नहीं तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये चलाने में बहुत स्मूथ है गाड़ी की आवाज़ नहीं आती पता ही नहीं चल रहा है गाड़ी चल भी रही नहीं और ड्राइवर एकदम स्मूथ चलाता है इस गाड़ी को ओके और खड्डे का साथ में बैठे को ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है और हम्म। बाकी एडजस्टेबल मिरर है इसमें स्क्रीन हम्म, हम्म। है डीआरवीएम है जैसे आप पीछे कैमरा लगा हुआ है अगर बैक गेयर लगाओगे तो आप देख सकते हो पीछे कौन कौन सी गाड़ी है तो पीछे ऐसे घूम के देखने का मौका ही नहीं मिलता सामने स्क्रीन है ऐसे बैक करो आप इजीली सब हो जाता है ओके okay, और सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटें कैसी लगी आपकी गाड़ी सीटें एकदम बढ़िया हैं ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो जाती हैं सीटें सारी सीटें ऐसी हैं हर सीट पे सीट बेल्ट है और बहुत कंफर्टेबल है सीटें अभी तो ओके और जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं आपने हंड्रेड की स्पीड पे आसपास चलाई है गाड़ी इस गाड़ी हाँ, चलाई है तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो बाहर से आवाज जो है हवा की आवाज विंड विंड नॉइज जो है वो ज्यादा आ रही है या नहीं नहीं नहीं नीचे की आवाज टायरों से कोई आवाज आती है नहीं नहीं नहीं वो आने ही नहीं देती है गाड़ी और बड़ी साइलेंट रहता है बहुत साइलेंट मतलब बहुत स्मूथ है चलाने में बहुत ज्यादा ओके और चलाते हुए गियर लैग्स का भी ऐसा लगा नहीं, नहीं नहीं, हैं गियर नहीं गियर तो मतलब बहुत स्मूथ है और बल्कि ये तो ऐसे होता है कि आप कभी कभी आप क्लच भी छोड़ोगे और रेस भी ना दोगे तो मैक्सिमम अगर दूसरे गेट पे मैं चला रहा हूँ हम्म, तो हम्म। मान लो अगर पंद्रह की स्पीड पे चला रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली पंद्रह की स्पीड पे चलती रहती है हम्म, आपको मतलब एक ट्रैफिक चल रहा है तो आपको बार बार रेस देना क्लच करना ये सब जरूरत नहीं पड़ती तो आप सिर्फ ब्रेक पे रखो पैर हल्की हल्की ब्रेक लगाते रहो हल्की हल्की रेस वो अपने आप देगी तो ये टॉर्क भी मेनटेन रखती है गाड़ी और यहाँ बात करें म्यूज़िक सिस्टम की म्यूजिक सिस्टम का बेस बहुत अच्छा है बहुत और बहुत बढ़िया मज, मजा आ जाता है हम्म। आप लोग भी अगर सुनोगे किसी भी टाइम से तो बहुत मजा आएगा और इसके टच में कभी लगा कि लाया गया है नहीं नहीं नहीं टच तो रेडियो चलता है रेडियो भी कभी कभी चलता है और बाकी मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम्म। जब हम चलाते हैं तो बहुत मज़ा आता है चलाने में और जब आप फैमिली के साथ ये गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं आपने कभी ड्राइव की होगी फुली लोडेड गाड़ी तो पिकअप में कभी ऐसा लगा कि ओवरटेकिंग करते हुए जो है पावर उतनी अच्छी नहीं डिलीवर हो रही नहीं नहीं नहीं ये टॉक तो मेंटेन रखती है अपना अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की वजन ज़्यादा होएगा या नहीं ऑब्वियसली हम्म, हम्म, हम्म। अगर ज़्यादा वजन डालोगे तो होता है कि पिकअप कम हो जाती है बट इसमें ऐसा नहीं है और स्पेस की कहीं कोई लगी दिक्कत स्पेस गाड़ी में स्पेशियस गाड़ी है फुल एकदम एक फैमिली के लिए तो बेस्ट गाड़ी है ये जो मैं बोलूँगा ओके और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की क्या लगी आपको पॉजिटिव एक तो सबसे पहले वी एम है कि हम्म। मतलब पीछे कैमरा लगा है हम्म। तो जब भी आप बैक गेयर लगाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे जो जो भी बैक साइड पे दिख रहा है हम्म। आपको वो सब सामने दिख जाएगा तो आपको गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती सेकेंडली ऑटो एडजस्टेबल मिरर है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही आप दोनों मिरर एडजस्ट कर सकते हैं और इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है बेस बहुत अच्छे हैं आगे और पीछे शीशों पे डीफोगर है मतलब आपकी गाड़ी सर्दी में काफ़ी देर तक खड़ी रहती है तो हम्म। एक दो बटन है रियर बटन हम्म। और फ्रंट बटन दोनों बटन हम्म। दबाया अपने आप शीशे से धुंध सारी साफ हो जाती है तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ओके तो ये तो थे पॉजिटिव्स अब आपको इस गाड़ी में कमियाँ कुछ लगी कि कोई ऐसी कमी जो आपको लगता है कि हुंडई को देनी चाहिए थी और नहीं मिली इस गाड़ी में बाकी सारी तो ठीक है अगर यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील होता तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगने लगती और बाकी तो काफ़ी तो ठीक है बाकी तो तो दोस्तों ये था एक actual honest ownership review Hyundai i ten Nios का और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ so once again Rajat thank you so much thank you thank you guys for watching this video thank you जय हिंद